¡Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleeping y seguimos con Bravely Second en Layer. Vamos a continuar. Venga. Vamos a hablar con esta pequeñaja. Oh, here she is. Oh, well, child. Eh, no injuries. Oh, if anything were to happen to the precious granddaughter of a dear business associate! Come, come, let us be gone from this horrible place. I will personally escort you to safety. Come, come, come, right this way. After all this, you still have designs on that old man and his land. Why would that have changed? My recovery plan will save this country! How can you even say that after what you put them through? The girl coming here was not my doing. Of course it was. You're the one who tried to take her home from her. Ugh, do not conflate matters. You know, shrieking like that will only give you more wrinkles. Huh? Say that again? I couldn't hear you over the grinding sound coming from under my heel. Ow, ow, oh, my foot! Oh, do not twist. <laughs> Oh, knock it off, you two! Can't you see you're scaring her? Look, I'll take care of the rest. You two just get out of here! Now! <gasps> Granddad! Oh, my sweet child! You're not hurt! Thank heaven! Oh, thank heaven! Go on now! Chew! Huh! Miss India, I will kindly ask you not to say anything beyond your expertise. Finally. But what to do? Perhaps we should abandon our home after all. You mean just move away to some place we don't even know, Granddad? Will I even be able to support her in some strange land where I don't know left from right? What should I do? What will be best for my dear girl? It's a tough choice. Even if it's for the good of the nation, you shouldn't have to give up the home you love, right? But if they do give it up, their war-torn homeland will have the chance to get back on its feet. What would I do in their shoes? A ver, si conserva el hogar, le estoy dando la razón a Holly y por lo tanto voy a tener que luchar contra Profiteur. Y si debo, debes venderle tus tierras a Profiteur, Profiteur se quedará contento, pelearé contra Holly. Así que vamos a decirle que tienes que conservar tu hogar. Aunque realmente no es lo que yo haría. O sea, me estoy haciendo un lío, da igual. Venga, vamos a ir a... Tienes que conservar tu hogar. Y así lucho contra Profiteur. Holly's right. You should stay in your home with your granddaughter. Don't sell out to profit There's something wrong with driving a family out of their home for the sake of a country. You think so? Yes, I suppose most people would. What is this sentimental nonsense you fools are spouting? Whoa! It seems I have returned just in time. You wish to see my plans ruined, is that it? You sow with your own full eyes what the people of this nation lack, what they need. What do you think it takes for a starving country to flourish again? Industry, trade, power of the economy. The people must turn their eyes across the seas. The trade port is the only road to recovery. I, I know. And yet... If you know, then there is only one piece of advice to be giving this gentleman. Sell the house to the rudest profiteur and allow him to develop this land. <sighs> what is with the sour face? This is your way of telling me you refuse to cooperate? And now the murring and the gurring. Hurry and explain to the kind gentleman that he should sell the land to me. Or do you still mean to bet against me in this matter, huh? You should not be writing checks you cannot cash. Te roto recibirás el asterisco de mercader. Ten en cuenta que no recibirás el asterisco de mago blanco. Elige bien. Se quedan aquí pase lo que pase. trouble understanding simple economic theory. So, I will give you a little lesson in incentives. We have the carrot and the stick. The stick is a coercive incentive, as we shall presently demonstrate. Venga. Empezamos. You seem to have forgotten who you are dealing with. So let me jog your memory. The chairman and brains behind the Kamar and Profiter merger trade. I control Anshan with the force of money alone. The ruthless profiteer, merchant of death, will now collect his bound of flesh. Vamos a matar primero a la espada mercadería. ¿Vale? porque es mm, malo contra el rayo. Después el mago es malo contra el pi contra el tiro. Eh, y el matón... Pues, nada, también con ataques mágicos, así que más no Usa magia espiritual y usa rayo contra... Bueno, úsalo mm, contra todos, ¿no? <laughs> vale. Eh, tú usa... Mm, yo que sé, escarcha. No hace falta ni que robe. O sí. Espérate a ver qué tiene para robar. Nada. Pues nada. Edea, tú atacas al matón. que ponga que se ponga en la postura del lobo saquinario. Bien, uno menos. Vamos a usar el rayo otra vez y la escarcha otra vez. Y Edea ya puede atacar, por ejemplo, a Mago Mercadería. Y Tis que ataque a Espada Mercadería. Vamos a cargarnos primero a esto. Y ya luego que Dios diga. Vale. Queda Profiteus. Ups. Ups. <laughs> bueno. A ver. Para empezar. Que sane a más. Que sane a Yu y que sane a más Nolia. Yu, a ver. Este Profiteur es más fuerte, o sea, es más débil contra las magias que contra los ataques físicos, por lo que vi. Entonces entonces... Mm, sí, vamos a hacer una invocación. Con el pecado soy suidra, o soy sudra. Pero este. que e ataque. Y que ataque. Before the final battle in Eternia, all my assets in Ansheim were frozen. After the fall of Central Command, all my assets in the duchy were worthless. Every venture since has been failure after failure. But at last, I can see the green shoots. I will not let this opportunity pass me by. I will make that place into the greatest center of trade the world has ever seen. A ver, lo que yo decía en cuanto a mi opinión. Una persona que tiene una casa en un sitio estratégico que puede mejorar la vida de muchas otras personas, siempre y cuando se le pague a esa persona que va a perder su casita, ¿vale? Que a lo mejor después se puede comprar una casona, o una casa con miles de hectáreas para, o cientos de hectáreas, o una hectárea, yo qué sé, para poder cultivar o otra cerca del mar qué sé, le estás le estás dando una mejora de vida a esa persona por un trozo de terreno inválido. En fin, yo soy más de, la versión de Profit de Profiteur, ¿vale? Pienso que así se puede mejorar muchísimo la vida de, de todos, porque esa persona nunca quedaría indefensa. Y al mismo tiempo eh, estarías ayudando al resto de personas. Así que ahí dejo mi opinión. A ver, Yu. Vamos a hacer... Para enviar... Un ataque... A Profiteor Eso lo enviamos. Que hace tiempo que no envío nada. Uy, qué miedo. Rayo. No sé cuánto le queda a Profiteor de vida. Tiene 15.000. Yo le he estado quitando bastante ya. Magnolia ya puede utilizar sanar con Edea y sanar con Tis. Eh, vamos a usar, yo que sé, Sombra. Edea que use Pisotear contra Porofiteur. Y Tis también, atacar. 643, bueno se cura. Se cura del todo. Eh, sombra no le hace mucho. Ay, ¿qué puedo hacer? Venga. Resplandor. Espérate, voy a usar resplandor. Que causa efecto durante varios turnos. cuatro objetivos al azar. Recibir daño en el grupo. Causa efecto recibir daño. ¡Hombre! <laughs> También. Causa efecto durante varios turnos. Niebla. Ah, oro. Eh, Edea. Roba Edea, hija mía. Yo qué sé. <laughs> ¿Qué más da? Y tú ataca. Que eso es raro. A ver. Sana Atis. Edea Guerra Pisotear. Profiteur. Tis también. Uh, crítico. From my position, I'll make a small fortune. And any extra profit from the black market will be there for the taking. <laughs> so close! I can see it now! Vale. Lo que tú digas. Paga y juega. a, Yu. Yu, magia espiritual. Rayo. Causa efecto recibir rayo. Daño. Yo que sé, cualquiera, ¿no? Va a ir contra Magnolia, seguro. Pisotea Profiteur. Y Tis ataca profite Euro. Mm. Rayo a Profiteur Habilidades. Vamos a atacar simplemente. Tis ataca simplemente. Y ya está. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya ayudado y que les haya sido de utilidad en el caso de que no supieran cómo vencer a Profiteo. Aunque ven que no es muy difícil, ¿vale? Principalmente a quitarse de en medio a todos los, a todos los matones y ya está. Y por supuesto conseguimos el asterisco de mercader. Que está muy bien para conseguir más guilds. Para... Bueno, para eso. <laughs> más bien. Dice, se le da bien ahorrar y gastar dinero. O sea, para atacar, ataca con dinero de tu bolsillo, ¿vale? Así que no lo aconsejo. Pero tiene la, especialidad más dinero. Es decir, que gana más dinero cada vez que hay combate. Está muy bien y ven todos los atributos que tiene. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo, espero que les haya gustado. Y Ya saben que es contra Holly White. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.